бұйырса отлично аласың іштік болған жоқ просто ақырғы күндері адашып жалғандар көп болып жатыр немене сайлап отырсың қой абай қой соны тұрбай қаласың қаныбек билетке ана майда чудеге алты жүз доллар кетеді екен ана ошоға жардам берсең деп кетесің бе қаласың ба өзің шешің өзің үшін күйеуіңіз болса кешірім сұрап түсініп қайра келетін болуш керек деп ойлаймын мейірімді роддомға алып кетіп тұр төріп атып қандай мам ой билбеймін ай ондош жерде жолығабыз деп сөйлешкенбіз достор менен майрамдап жүрөт да постоянно ошондой ал эми өзүнүн кызынын выпискасына кантип кечиккен болсун мам эми бул эми айланайын сенин атаң деле сен төрөлгөндө бир жамашып жоголуп кеткен жүрүңүз эми кеттик эми кете анан ушул жака жатпак детства у нас родилась принцесса. Сегодняшний день объявляется праздником. Встречайте наследник трона, обладатель рыцарской премии. Эй, под подпотолать чезлби. Встречайте, принц Адилет. қандайсың менің ханышам саға ханзада салам жолдой образдан чыкпачы ан эмне деп айтыш керек укмуш го сен мага күн сайын төрөп берген жоксуң го анан баардык балдарыбыз ушинтип тособузбу үчөөнү эмнеге үчөөнү бешөөнү бешөөнү ой айланайындар ой бизди тигил коноктор күтүп атат канча бала экенин эсебин анан эсептешкилечи ай апа азыр постановканы до конца көрсө көрсөлалычы <coughs> кана көрсөтчү менин принцессамды <laughs> алып түшкенмін ғой мен маға ұшаш па білет образдан шықпа рахмат бала, е! Э, мен барын түшінем сен достарыңды әртіс өзің әртісің эми бирок кичине серьезныйраак бұл сыңарбы айлан айдар эл күтүп атат куда көрсем, эмне дейт бизди э, саламатсыздар илгертлер муын мараң антып кей жүйілбей ме тек мұрттер деп кетті а где моя принцесса құдағи сіз кімсіз бүгін мен бұл король болса мен чоң король анда бізде жүріп коноктор қонақтар күтіп жатады ай молға отурбай эле қоялық бас менин машинама бас бол бол баттан ай Құдағы еме мұның ақшасын төлеп қойғанбыз деп кылабыз қылапсың ежумушкабы ооба жардам пе? алло алло саламатсызбы кандайсыз? қандайсыз қандайсыңдар біз дубайға жұмыс бойынша чалып атканбыз, документтеріңіз қандай даярбы оба бары жақсы бары жақсы там бір екі документ қалған тиги а так баары эле даяр аха түшүнүктүү билетке жана визага эртеңкиге чейин акча төлөп коюшуңуз керек эгер жетишпей калсаңыз күзгө калып каласыз макул и эртең акча кетем э аха макул саламатта калыңыз эмнени эле карап атасыз жок кел жүр тамак же бүгүн бир жолугушуу болмок жумуш боюнча ошого кеч келет окшойм макул бирок кечинде сені бір сюрприз күтөт эмне болот Сюрприз деймін праздничный ужин а праздничный ужин анда учуп келем макул рахмат бирок азыр мен бара берейін кеч көрүшөбүз от души отчет прилачи, пожалуйста. Үлшіні қалды, пожалуйста. Екі айдан кейін берем А, жоқ, бір айдан кейін деймін, бір айдан кейін. Кайф. қандай? Э, Жақсы. Не, настроение жоқ. Э, нормально эле Ана, психолог достарыңа келдің. Жадам, <laughs> там мен қайра кайра кеттім де. Ә, э, жігіттер, мен кетейін деп отырмын қаяққа дубайға іштеген реально е дубайға не бар е маяқ деле иштеп жүре бер да жыргап эле е личначы менин аялым салон болгондочу үйдө жыргап эле жата бермекмин э улам силерге келип коюп нарды ойноп коюп туурабы ошодо жашабы эмне кішкене мына реальныйрақ мақсаттарды қоя берсең кішкене мұрдыңардан алыс көрбейсің оны кішкене мына дубай реальный вариант болып атады мен үшін ойлансаңар болады өзіңер деле жаққа ақша бербей калып үшін сүйлөп қалдың ба вообще жома менші мен саған башында эле айткам жака иштеп баштаса мойнуңа отурат деп мына сени айдап жүрөт э аял киши үйдө отуруш керек э аялды мындай кармаш керек э мага окшоп жүрөсүң бизнес деп койду кемине бизден акча сураганы келдиңби эмнеге келдим коштошкону давайте жигиттер менин клиенттерим сен ал сен мындан ашканын ал э алло шу жаман түшүнбөйм вообще жашоосу индийский сериал го өзүнчө эле күнүгө эле ызы чуу айтпай билайн компаниясы өлкө боюнча интернеттин сапатын жакшыртты эми сиз сүйүктүү сериалыңызды жогорку сапатта көрө аласыз күтүүсүз жана тоскоолдуксуз жаным ей жаным қарашы әділеттің үлі өзі же тұрыңызшы меканың үлі өзі атын қойыш керек эле менде бир эки вариант чыгып атат эми атты деген мен коем да илгертеден келаткан эле салт ушу коюңузчу <laughs> куда ал илгери болчу да биз деген современный үй бүлөбүз туурабы кызым <laughs> просто сонун аттар болчу да эмне баарыңар жолуп алдыңар бияка кызымды уктатасыңарбы баскыла кухняга баскыла мека мека бул Kostoç. жүріңіз жүріңіз құда көзін ашмайсың жүрегі кетеді жүріңіз сізді көріп басыңыз ата қызым ұқтатпай жақты рахмат ооба буюрса жакшы болуп Ма қуанда мен анан чалып коем э телефонуңду берсең Неге? берсең радиация болуп балага зияны тиет да ба а бұл болса апаң көз үйлөніп тойыбызда а бұл болса е әділет сен жинамаған не дот бұл болса мен бірінші ол семкаға тартылғанмын қарасам бұл мика продуктылар свежелеулі тамаша тузас болып тұр 구석에 뻑뻑 Ha, muzda kullandırıyor hocam. Anda özün göreceğiz sapçı гепамет ангрия вируска жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ болуп ОРВИ жана сысык тумо белгилерин четтетет грипомет ангри вируска каршы кош сокку мурат кечеки үчүн кечирип койчу көп ойлонбой эле кой кайсы колумда қайсы қолыммен чабайын деп білбей қайсы деп оң Mir? мир мир жүр э все все кечир менден абай залға чакырып атат все все азыр все сонда тамаша екенсің иә Мен сайлап атасың деп кстати такая классная программа это хорошо время экономит ооба бізге да кичине жеңилирээк болуп қалды мұрда брондон қата кетсе клиенткалар аябай урушчу да азыр жакшы болуп калды сени көптөн бери мындай бактылуу көрө дагы кредит бар болбосо учуп кетмек айти жоман кандай жүрөт что то көрүнбөй кетти го жома жакшы дубайга кетип атыптыр жакшы иш таптыр негизги кыйын да молодец молодец кечиресиз чоңуз подгузниктер барбы кандай керек эң жакшысы қайсы размер ең жақсы размері размер а бірінші размер ұшыл мына бұл чоң болып қалбайбы эң кичинекей размер ушул эң кичинекей болсо өйкөп таштабайбы өйкөбөйт аллергиясы башталып кетсечи рахмат қандай ба? блин бұл ресторанда йогурт сатылып да аз коморка шығып алып берем ә андан көрек сен мындай қыл да маған бір болонезе менен жарма алып келіп беріп қойшы пожалуйста сен эми бұл ресторанда шеф повар эмес эмне официантсың апей жака ғана жака жоқ го жакасыз жүрө албай калдыңыз беле жака каякка барса аркасынан ээрчип эле ээрчип эле мени подкаблучник подкабучник деп атып өзүңөр подкабучник болуп калдыңызгы а сиз мени алкаш алкаш алкаш деп атып өзүңөр бөтөлкөнүн ичинде жашап атыптырсыз го <laughs> кандайсың эй жакшы өзүң иштериң жакшыбы жакшы жакшы эмне чакырды короче жардамың керек болуп атат менин жардамым прикинь ушундай да болот жашоо э короче тиги диананын жанында макс деген жүрөт го ошол жөнүндө билип берсең жакшы болот эле эмне кандай каякта иштейт кимди дышит дегендей че почем хоккей с мячомбу э анда эме кылалы мага да жардам керек услуга за услугу болсун мен просто жакында дубайга кетем алты жүз доллар берип турчу как раз как раз суроо как раз менде жок болчу да болгондо бермекмин да э? дубай эмес азыр ордайга барганга акча жок анда не демекчимин макс менен диананын кармашкан колу үзүлбөсүн бактылуу болуш сен дагы бактылуу болуусу жер отурбайсың отурбойсун сразу эле олтуңдап киресиң да короче мен аракет кылайын канча чыкса берейин сага сен дагы тиги макс жөнүндө сурап билип дегендей эгерде диана сага кайтып келсе укуңа жарашсаңар, сенден жирный чотыр мен эмне алты жүз доллар <laughs> давай э? ал чотурду алып алып кабатыр болуп кетпейсиңби кандайсың <laughs> кандай нормально өзүң кандай жокшнабы жакшы кыздар жакшыбы майрам деген эмне достор менен чогулуп көңүл ачуубу балким бул көптөн бери кыялданган белектердир же жакындар менен убакыт өткөрүүбү мунун баары майрам ошондой эле майрам бул көңүл буруу айрыкча эң муктаж болгондорго көңүл буруу бул ден соолукту чындоо майрам бул очоктун жайлуулугу жана жылуулугу жылмаюу жана кубаныч жагымдуу сюрприздер жана үй бүлөлүк ынтымак билайн жаңы жылыңыздар менен Эже. Сүтім 20-дан апа, алыңыз. Эже. Сүт, сүт. Айран алыңыз, келіңіз. Эже. Мен қызым ұқтып атады, ақырынырақ қиқырғылашы. Қызыңыз тоғытып салдым. Айран, сүт. Молоко, молоко. Сүт, сүт. Эже. Сұрадым, ақырынырақ болып қосып, жатта қызым ойғанып кетеді азыр, ұқтып атады мен эмне қылайын эми мен да сатып бүтүрүшүм керек да ладно эже токтосоңуз сүт канчадан отуз сом берип коесузбу Барын барын баарынбы алло Садик а эме тиги кызымды садикке берейин дегем качан келсек болот қызым үч күн болды төрөлгөнүнө Алло. Алло. мен сәмеш өшіп жома бар жақсы эле эмне болду ошо в общем дубайга кетип атам анан кичине акча жетпей атат қанша жетпей жатады енді плюс минус алты жүз доллардай өзі поездкасы қанша екен енді плюс минус алты жүз доллар азыр қоя тұрсам екі үш күн көрдім командировкаға кетіп жатырмын міне а мақұл жүр тамақ жеп анан бара бересің э жок мен бұл жақта документтеримди унутуп калтырдым ошону алып алып бара берейин эмне азыр бе ооба шашылып атам <sighs> макс мен тамақты үч саат жасадым давай жеп сонун деп анан бара бересиң э <sighs> мақұл менин бир да кызым келген жок же чалып да коюшпайт эми кызым алар ойлоп атышат да тиги кичине тыңысын эс алсын деп анан сөзсүз келет сага эч ким чалган эмес беле мени сура магабы эмне келдиңер мека барбы жок мека жумушка кеткен качан келет бір айдан кейін все давайте бір айдан келіне. жоқ мен жейсің бе а сен жемейсің да а сен не қылып жатасың эме қызымның қолы розеткаға кіріп кетпесін деп отырмын қызыңдың түрілгеніне нечеле күн болды ғой ой апа сақтанғанды құдай сақтайды так эми залды жабыш керек Yalan sabotlıyor. Can. Tavuk. Charchadın go, çatpaysın go. Hazır da kişini oturat range. бүгін барымен ұрысып шықтың ғой бұйырса жақсы ата болсын мека атын әлия деп қойбайлы сенің апаңның атындай ба Жақшы ат екен апаңыздай жақшы адам болсын бұйырса о жома алейкум макс кел отыр мен жейсің қолымды жуып макс кім болып істейді білмеймін бір бизнесі бар деп оқығам а так кездескен жоқпын эметші офис қаяқта <laughs> эмне тон деп атасың <laughs> жама тияққа барғанның пайдасы барбы бияқтан эле бе бербейсиңби дубай дебейсиң мен вообще эле жакта эми жакшы деп атышат негизичи бирок азыр вот че то башымда каша эмне кыларымды билбей атам сен биринчиден жака менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү э ал мен менен сүйлөшпөйт көрейін деген көз жоқ Ұқпайт мені эми сен уккандай кыл Не эмне романтика жасап эми келесиң тамақ жасап қой свечи массаж кино вино дегендей <laughs> қой тұрсаң сен бір де жолы романтика жасай элексиңби жо байкушчака жо <laughs> жазаған мен ал илгери болгондо романтика романтика просто мен жакадан сурагым келген жок ошол үчүн сага келип атпаймынбы сенден сурайын деп эми менде азыр мындай акча жок балким макста бар макс береби аны романтика жасаш керек да тема не переживай баары жакшы болот кел дагы чай ич <laughs> Дема, açıp koyч eshikni, пожалуйста. Угу. Мақсат Шерболотов здесь живет? Я. Макс ушақта жашайды А Алло. Диана қандай макс диана мен аз барын түсіндіріп беремін шашып жоқсыңар мені диана Маған қой тұрғыла айтпады айтпадыңар өтемейсіңдер деп бұл аферист біздің қарындашымыз отырғызып кетіп үйін алдап сатып үйіп макс макс чем диана сенімен мындай болмақ емес мен өзгерілдім чын! жағың жақ чей сен бұл айшанбелі ғой бұл деген аферист стажым біздің қарындашымыздан басқа дағы беш аялды отырғызып кетті үйлер де қымбат болса керек иә жаңа симкала келші сеніменен андай болмақ емес диана рұқсан сұранам жалсақ албай әрқайсысының өмірлеріменен жүр дағы жақсы сені кидать етіп кеттік аран таптық сардамға жардамға жардамға жардамға диана сен мен анда емес диана диана сені менен башкача диана я симпа диана все не ищите его не пытайтесь связаться с ним е мақсатжандікімнен сұраймын бұлар кімдер білмеймін жаным мені кешіріп қойшы сұраным. мен акыркы күндері көп нәрсені ойландым туура эмес қылғанымды билем ооба Бұл қылғаныма, жооп бергенге даярмын дагы эле сен